jaar xamanteni ñi nga xamne ñu ngi dagan batu askan wi ak itamit auditer len ci lu nar ak lu nu nam bu ñu démé ci pencum ndaw réew mi non la wa babakar ñu ngi lay nuyu di le ziar di nuyu alaji dam hmm, jërëjëf babakar di nuyu ñi ñi deglu euh, di am bekté ak contenté ñëwaat fi cheikh ak yeen waxtaan euh, di nuyu suma wa kër ak samay mbokk euh, comme ni nga ko waxee ñun ñoo fi nekkal ñun ñooy coordonnateur régional bu COSYDEP COSYDEP nekk la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique mu nekk ben courriel bo xamné euh, ci teunk ñiko séx bari nañ ci biir ay kat ñu fa jaarale ko ci seeni syndicat ay wajuru ndongo ñu fa jaarale ko ci association de parents d'élèves ay journalistes ñu fa ay OCB tamit ñu fa ñoom ñoo boole seen i doole ngir xeexal njàng mi nga xam ne mooy njàng mi baadoo lay bokk moom la ñuy wax école publique su fekkee mun naa ko waxee noonu. léegi nag mu am ay activités yu ñuy def. Mhm. chaque fois euh, am benn programme bu ñuy déroulé programme bi tudd EOL mu nekk en anglais éducation outload mu ou bien éducation à haute voix. si mhm. biir programme boobu mu am ay série d' activités yu bari yu ñu doon def mu am benn boo xam ne euh, ci memo bi ñu am mai juin juillet mu am benn bu ñu tuddee séance d' audition de candidat aux élections législatives 2022 maanaam dañuy woo ñi nga xam ne dañuy dagaan baatu askan bi ngir teewal leen ci assemblée ñu waxtaan ak ñoom laaj leen suñu demee ñoom assemblée lan lañ nar mm-hmm. jëmale ci wàllu njàng ak njàngale euh, ci réew mi waaye rawatina ci gox bii di kaolax mm -hmm. ku ci nekk ñu laaj la lan nga yéene wala lan nga jàpp ne soo demee danga ko taxawal muy projet de loi wala muy proposition wala xalaat boo xam ne daa ko joxe foofu bu nga xam ne bu ci nguur gi sukkandikoo njàng mi ak njàngale mi fii ci Kaolack wala ci Sénégal d'une manière générale dina gën a dem kanam loolu lañ ne woon ñu woote ci am ndaje tey ci kanam lañ koy def incha allah wo ci acteur yi nga xamanteni ñoo séx école bi euh, institution yi ak ñi nga xamanteni ñom ñoy ñi euh, les partenaires sociaux ñu nar a waxtaan ak ñoom ci kanam insha allah mm-hmm. ñuy dagaan baatu askan bi jamono ji ndax si lañ bokk waa ñoom lañu cible ñoom lañu cible mooy candidat yi nga xam ne ñoo nekk ci élection législative yi donc liste bu nekk jëm nañ fexe ba envoyé la invitation pour nga ñëw am na ñu confirmer ne ñoom incha allah dinañ teew suñu ñëwee nag ci boobaa la ñuy séq ak ñoom ay laaj ak tontu yoo xam ne askan wi ñoom ñoo leen koy jébbal ngir xam seen tolluwaay ak seen yéene ak seeni mëbët jëm ci lii nga xam ne mooy école njàng ak njàngale ci réew mi ak eh, ci diwaanu Kaolack gi rawatina sa mm-hmm. eh, sabab bi wax nga ko legui waye est ce que ci projet de loi dina yam ndax tamit ding len lacc eh, lu jëm ci ñongal eh, ak ak yelefu ndong yi ci biir daara yi ndax ci la bok wa xam nga suñu wote xeyna ñu lacc du joge suñu askan wi ñu wo invité len ñom ñoy lacc donte ñun amna lacc yo xamne wajal nañ ko ngir ñu lacc len ko waye lool nga wax ken mënul wax jang le droit à l'éducation est une réalité xam naa ne loolu tamit dina poser problème moo tax certainement question boobu dina bokk ci question yi ëpp solo yi nga xam ne moom la ñuy aborder ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nar a ñëw. ak ak tamit seetaan gi boo moyewul dinañu dem ci privatisation éducation fii. waaw yow dafa mel ni da ñoo lire parce que ci jamono ji ñun ci loolu def nañ benn étude sur la privatisation. rapport bi boobu moom Boubacar bu ngeen sàgganee daañu ci dem. rapport bi dina génn su génnee dinañ ko tasaare. Euh, li nga wax lu lu am la danger la ci buy guetté école école bi moy liñu sétlu moy école bi da fay jëm ci liñu wax privatisation amna sax ñi wax marchandisation légui nit ñi dañuy yobbu seen xalé ci école privée sax duñu xam sax lutax outil sax qualité yenn saay parce que qualité bi mën na bañ nekk ci école privée bi parce que mhm. public bi fa lañ gëna yaakar qualité ndax jàngalekat yi ñu former foofu lañ nekk en général privé formation bi du non, pour pour enseignants dans 90 wala des gens recevoir une formation adéquate pour leur permettre de jàngale tandis que public bi mom pas fa jàngale sans formation donc da ngay gis né kon qualité bi feul lañ ko gëna xaar waye perturbation yi am ci at yi passé ak euh, ak quantum horaire bi nga xamné da fay wàññeeku d'année en année motax xéne parents yi dawali privé bi. Mhm. Ah, lolu ay offre la ay alternative la ñuy out mais. nekk na loo xam ne suñ ci jógut dinañ dem ba jàng day nekk loo xam ne nekkatul euh, une école accessible à mm-hmm. tous day nekk loo xam ne jafe-jafe lay indi ci waajur bi parce que faw mu génnee pour mun a jàng soo ci tegee fourniture scolaire nga teg ci tenue scolaire mm-hmm. teg ci li nga xamante ni ni mooy prise en charge xale bi jëm ci wàllu ndéki wàllu leneen wàllu leneen kon école day nekk day mujj nekk dem ak dikk aussi day day ak transport bi très bien day mujj nekk un luxe alors que loo xam ne droit la. Hmm. dañ ko war a yombal ba nga xam ne képp ku ci bugg a acquitté wu mu yomb la mais waruñu seetaan ñuy dem vers la privatisation de l' école nga xam ne képp ku bugg a jàng rek da ngay da ngay da ngay dexe ñun sunu combat mooy une école publique gratuite accessible à tous mais une école de qualité aussi. ñun kay li ñuy tiital ndax gaañi daan leen woon wuy si ndax fi mu toll nii ku leen di wax. te waxoo leen mm, benn mouvement bu fàq jëm ci ñoom wala leader politique bu fàq jëm ci ñoom duñ la mën a dégg wala buñ la déggee itam dañ lay sofantal est ce que gaañ yi njortu nga ne daanu ñëw am nañ ci yaakaar lu tax ñu am ci yaakaar mooy euh, lii turbine la buñ leen may boo xam ne di leen permettre ñu wax ak ay acteurs yoo xam ne xëy na amuñ habitude di leen atteindre mooy cible bii mooy cible éducation les acteurs de l' éducation mooy cible la boo xam ne entre guillemets mën nañ wax c' est une cible éveillée donc nga am opportunité janoog ñoom di wax ak ñoom si sa programme ak say yéene say mëbét jàpp naa ne tribune boobu kuñ ko offril ci candidat di nga ñëw am na tamit beneen aspect mooy euh, politicien wala képp kuy def politique ku ko déglu la bugg te loolu tamit occasion la pour ñu déglu leen ñu wax tamit dina leen mayaale visibilité boo xamante ni nii parce que acteur euh, euh, acteur yi nga xam ne ñoo fay nar a ñëw wax nañ la sànq ne ci fu nekk la ñuy jógee. Mhm. waaw ñi bokkuñu fu ñuy jógee kon donc ci bërëb wala ay kuréel yu fasantikoo la ñuy jógee am opportunité jan ak ñoom wax ak ñoom ci ci ay waxtu wala ay minute jàpp naa ne kuñ ko proposé di nga ko di nga ko bëgg di nga ko nangu parce que da nga waron fay pour def ko mhm. ñu may la ko kon donc ya ko na occasion tam ñom ñu waxale sen programme très bien ñu en dehors de lool xeyna mën nga def ben digression waxale ci len lo xamne xeyna lajuñ lako lolu japp na mhm. ne kuñ ko proposer wala ñu offrir lako ding ko jël su fekkente ni eh, ni da ngay dagan ba askan très bien en dehors de la politique tamit amna ay ponk ñu ñor de nga dam lool mom mo solos bi motax itam ñu ne ko no def ni ngay ñew ngir message bi mëna jall bu ko defé tam ñi ñi deglu mëna comprendre ne ko ci deb en dehors de synergie ak défense éducation euh, way politique itam mu ngi leen di may gëtt ak lan lañu nar ak lan lañu nas bu ñu démé ci pencum ndam réew mi dara mm, jëf babakar amna solo lool diko nuyu mom babakar jien euh togal fi ñi nga xamne aussi ñi ngi yëngu ci walu jàng ak jàngalé ñu waxtaan wu am solo parce que ju ñu ngi jug ginnaaw jugee nañ ci mun nañu wax ne parce école tëj na parce que bag yi pare na bfm mhm. yi waxee na kon am na ci loo xam ne war nañu ko waxtaanee li ñu défendre nag dëgg-dëgg ñu koy réclamer bari na dañuy dem ba toll ci jamono boo xam ne école privée dina nangu école publique yi mhm. buñ ca toll aussi it daf day wax lii raam ci ñag bu la jëm waaye mu ngi ci yoon wa parce que dañ ba nga xamne legui ndan ndan ñu baxé bari seen njabot dañ nan dem jang école privée sax mo gën jang école publique fañu ko tek nak dañu japp ne ñom école publique yi ñu jang bari parce que chaque jour ñi ngi jëm ci li nga xamne moy man grève bu dul jeex seen digënté gouvernement bi kan xamul ci xolu ci nekañ lay jeex bo xolé ren tok nañ ay fan yi fan yo xamne demu ñu demu ñu ci bëgg bu école demu ci école yi mm -hmm. privé yi heure boo xëyee gis nga leen ñom ñoom ñu ngi ubbi seen école di jàng soné garaaw ñu ne ñoom seen yoon nekkul ci grève parce que liggéey lu état sen bop lañu ñu hmm ñu dem ba njaboot gi yépp nag japp né wala parents yépp japp né ñun gis nañu ne privé yi saa su ne ñu ngi xëy di jàngi té sen yoon nekkul ci grève té ki sama dëkkandoo bi di domam école publique lay jàngee mais ay semaine nga ni demul école ba ñoom la ñuy kon jàpp nañu dañuy dem ba japp né école école privée yi ñoo gën a posé ci école publique yi loolu nag waxoon naa ko fi ma gouvernement bi amna ci wàll dañu dem ba dañu yaakaar né école privée mom pour tabax sa kër ba mu yegg rek mhm. ñu xey xey gëc na ibbi nañ ko école privée école publique bo gis gis fa école privée ci wétam loolu lu muy niroo moy ku xal ku ku bayé ko ci école publique ba nga dem ci école privée bo très bien ta waxtu yi nga xamne bu ñëk gis nga école tuba bi mi doga démarré mhm. amutoon ay élève yi ndaw yi nga xamne ay cm lañ né euh, amutoon élève yi ndaw yi nga xamne bok dañuy doga dugg def ay 6e ak 5e bay gis nga légui euh sa bu ñu def école dañ cey programmer lolu légui école privée sa xalé tout yi dañ fa bari légui nak luy ciow li moy ñom aussi am nañ ci wal ban yoon lañ wara mëna aw ba am audience ak ngitu rew mi fexé naka lañu def ba cadre école publique ak école privée Si buñ koy am distance boo xam mhm. mais tant que école privée mi école publique pour sen ciow mom wala bok manam sen arrangement du yom parce que ku xadé fele fele ga jëm très bien ay wa ñu dem wajur yi ndax wo nga len ndax té légui ñu mëna la bay ndax ya ya yay tête de fil bi ya yor lepp lu jëm ci walum jokkalante bi ngir mbir mi mëna antu duñ la télu yag waye wajur yi nga xamné tam dégg nañu mbir mi té bëgg nañ ci bok ndax mëna ñu ñëw waaw ci bi activité bi c'est une activité bo xamné c'est ouvert au grand public sun invitation yi lancé danaka comme niñ la ko waxé partenaires yi nga xamne ñu ci secteur bi yépp lañ invité association parents d'élèves yek ay parents d'élèves yi CGE yek mhm. AP yi ñom ñëpp euh, convient nañ leen mais convient nañ également képp koo xamante ni yaa ngi si réew mi wala yaa ngi ci dëkk bi te fekk li ñuy wax mooy jàng ak jàng rek intéressé la nga ñëw euh, privatisation bi nag nag comme ni ko daam di waxee dafa nekk loo xam ne responsabilité bi ci gën a mag état bi moo ko yor mhm. naam école privée mënul ñàkk ci réew mi ndax Eh, besoin en éducation bi nga xamne mo am euh nguur gi mënu ko satisfaire légui nak il faut mu am ay sénégalais yu jog jël seen initiative ngir accompagner ko ci mais warul nek lo xamne dañ ko baye non rek lu neex way def kon war nañ ko réglementer war ko xolaat bu ñëk so xolé école privée lu ñu fa doon dem mhm. ñaari catégorie lañ woon moy ñi nga xamne seen waju dañoo amon alal mhm. bu bari wala ñi nga xam ne dañoo amoon jafe-jafe si école publique bi. tigi naa nga dem sa njàng doxul ñu dàq la nga ñu jox la une seconde chance pour nga mën a rattraper wu après soo demee sax benn at nga fay def mhm. delluwaat ci public bi mais léegi da nga gis ne école privée ña fay dem mooy sax ñi nga xam ne ay baadoo la nañ. mënuñ mhm. dara seen waajur yi mënul sax fay léegi dañ koy kos-kosi di ko kos-kosi. Mhm. pour fayal leen foofu. loolu nag bu njëggee ba niveau boobu dafay affaire bi dafay commencé. ci kay jot na moom dafay commencé garaaw parce que di def ba def loo mënul fekk am na école ba nga xam ne sa doom mën na fa jàngee du fay dara nga jéggi ko dem ci école ba nga xam ne da ngay fay te yow mënoo fay ngay kuskusi di rey sa bopp ngir xale bi jàng loolu mooy am na ay débat yu bëri ñu war a posé xëy na temps bi mayuñu ko mais euh, phénomène la boo xam ne daal mu ngi gete école bi yegg si na fi sax si mënu suñ mënee wax ah. waaye conséquences yi mënu jur dana bëri parce que droit à l' éducation bi day après dem ba nga xam ne dañ koy conditionné alors que c'est un droit bo xamne waruñ ko condition initiative bi baxna waye benen yoon mom man limay len di euh eh, eh, suggérer moy gën ko yaatal becc ko ci mbedd mi bu ko defé politique bu ñewut ñi ñu xamne ki ñewul amul peut-être eh, lo xamne nas nako wala bëgg nako jëmele ci éducation wa lolu xalaat la parce que audition bi mhm. terme public bi daf ci am solo moy c'est des auditions publiques xeyna pour ay question de commodité motax ñu ko yobbu ci salle yek yoyu non mais luñ mënon def ci marché la luñ mënoon def ci place publique la luñ mënoon def fépp fu nit ñi di dajale mais pour offrir nit ñi ay commodité permettre leen bu ñëwee ñu am fuñ toog fu baax naaj bi bañ leen sonal ak mhm. nawet bi ñu nekk ak yooyu moo tax sax ñu ut saal def ko fa waaye foo xam ne fu accessible à tous lañ ko waroon def nga xam ne ku ñëw jaaykatu ngooñ bi kii ndugi marché ah dawalkatu charette bi mhm. jàngalekat bi wala dawalkatu jakata bi ku romb gis lu xew fii ñu ne la lii nga taxaw am sa xalaat laaj wala wax wala nga fekkee loolu moo nekkoon objectif bi donte mun nañ ko atteindre su nekkee ci saal waaye comme li nga wax defoon ko dans un espace public moom moo doon gën a am. ba ci ko ci mbedd mi wajur itam mun a xam li xew ndax té débat bu débat bu am importance la jërëjëf ñu ngi lay gërëm duñ la téelu yàgg ndax té 8h30 lañ la waxoon 27 jot na mm-hmm. bu ko defee ci kanam tuuti tam ñu dalal Babacar Diagne merci beaucoup euh, fàttali leen ne solos bi mooy euh, dalal ñi nga xam ne ñooy dagan baatu askan bi jamono ji laaj leen lan lañu nar ak lan lañu sumb ak bu ñu demee ci pencum ndaw réew ma lan lañu euh, def ci seen gafa ngir yokk ko ci assemblée nationale jëmale ci njàng meeg njàngale mi mm-hmm. ngir mu gën a mën a ñëw jërëjëf loolu la ñu ngi lay gërëm di gërëm daam di am bëgte toujours di ñëw fii di waxtaan ak yéen mhm. ah, di wax sañse bi nag macha allah mot moo tali woo ko waaye seen naa ko <laughs> jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax boo kardien bu ko si deb moo nekkoon gan gi ak itamit la ñu nar léegi-léegi ci kanam donc mun nañu demaale am occasion déglu ñi nga xam ne ñoom ñooy leader politique yi